We have giveaways, so make sure to stick inside the stream. At tatlo ang laban ng Blacklist International today. May pa-games dito sa Pilipinas. Yes. So make sure nakasubaybay kayo dyan. Ha? Ayan na, ito na, pabalik sa laban. Red Canids and Blacklist International going back again from another technical pause. I think ito na ata to, Sana nga, ito na. Sana tuloy-tuloy na. And right now, The kill score is still 0-0 and we're already 3 minutes in. Medyo tahimik ang ating laro dito, OSX. Mm. Alam mo ba't nag-technical pause yun? Bakit? Sabi mo kanina, magbibigay tayo ng halo-halo. Nabigyan na. nag Nagsishave ng ice kanina. Ah, kaya medyo matagal pala, no? Mm. Pero this is it. OF, going in, no? Oh, inikutan dito si Upa Easy. Ooh. First blood, oh my Venus. May extra pang pa-flame shot para sinigurado oh. na. Nabigyan ang ampon ng TZ Brothers. It's the first blood going to Blacklist International and they're ahead by 100 gold lang naman. But still, first blood is first blood and Oheb gonna get stud up here. Oh, ito na ata. Oheb, sinis- sinusubukan ni Luna pati si Jump Style. Hindi naka-jump, hindi nakagawa ng style, pero sa baba. Oh, ito na ang rest back. Oh, ito na ang rest back. Ang Blacklist International na ba ang gusto bang gumawa ng momentum dito? Pero kung titingnan mo, dun sa lane, si ano? Akashi ako? Nakita na natin yan. Huwag mong kopyahin si Dilaro. Bakit ka Oo, nandun? Nakita na natin yan. Alam na ng blacklist kung anong kailangan nilang gawin. Blacklist International right now. They are ahead by one kill pero gold score-wise, nakakasabay ang Red Canids. Mm, that's a good imp- that's a good uh, sign for progress. Kasi kanina kita sa pinag-usapan nating AIS, no? Oh, Sir ito oh, na, Sir Clingan. So, upatisan naman ba ang target dito ni Oh My Venus? Tinakot lang. Tinakot lang. Parang, hero ko yan. Oh. ano? <laughs> Wag mo, ko yan. Wag mo gayahin yung Oo. boses ni Oh My Hindi ko, Dear. hindi. Parang ano lang, parang huminga lang, konting hinga. Onting Hero ko yan. hinga, oh, oh, hero ko yan. Wag mong, wag mo ako Don't Mm. me. Don't me. Don't me. Tama yun. Oo. Oh. Pero mukhang ang Blacklist Reggie International, magandang pwestuhan dito pagkuha sa Turtle. First 4 minutes, magandang progress actually sinimula na despite sa pag bisita nila dito sa kanya-kanang jungle. O ito Yeah. na nga, Oh, Heb. Oh, magkakaroon ng 3v4 dito. oh. mukhang meron natang style na ginagawa si Ob dito. Nilap nilapagan ng Zaman Force pa si Upa TZ ang Here kumuha ang damage. Pumunta na naman sa kanya. Dalawa for Blacklist International. Mag-ingat sa bisita. Sinubukan nila Blacklist. i-dive si Oheb. Sinubukan nila, pero hindi gumana. And now, It's 2-0. Let's look at the items here. Warax ang first item nito ni Wise. Napakasakit ng armor penetration yan. Pero mukhang tatakas siya muna dito in the mid lane. Blacklist International, now they are ahead by 2.5k gold. That's quite a good gold lead five minutes in. Mm, good good call for Blacklist International here. Sinisarado nila mga open areas na makabawi dito Red Canids but for now, si Edward, hinaharangan nila dito ang pagkuha or pagnakaw. ini stored po nila actually si Jumpstyle but may nakuha na rin siyang Warax on the side, pero na-burn doon na retry. Ito nga si Akashi, hindi na makapag-proxy ng lane, hindi, ma- hindi na makapag-cut ng lane dahil sobra ang pressure na binibigay ng Blacklist International. Tatlo-tatlo, apat-apat silang umiikot and that means hindi pwedeng basta-bastang lumayo. Si Akashi, here comes Oheb! Ito na ba OF? E Lalapagan na ba ulit ng sayaw pero hindi pa muna susugod ang Blacklist. Pero good sustain there sa bot lane actually, no? Lapu-lapu sinama dito sa lineup. Pilipinas nga talaga. oh, ito na nga. Two-thirds na rin down for the side of Red Canids. Ganda na ginagawa ng Blacklist International dito. Dead lane ng XP lane. Might as well go to oh. the lane. Mid lane, Wise. Okay na, and dito, that is the Detonas welcome. Pero si Lana naman ang makuha dito ni Wise. Hindi na mamatay. Oh, one more jump style. Hindi nakatalon. Tatlong nawala for Red Canids. Sigurado ba kayo magfa-farm pa ba kayo? 3 for 1 na nakawan pa ng orange. Wise masyadong malakas. Nako. Red Team Canids, naloko na naman. Alam mo, wise ko yan eh. Ah, wise ko yan. Ay, YSS ko yan eh. agawin, eh. magagalit sa'yo YSS ko yan eh. Masyado ako na-excite. YSS ko yan, sabi Oo. ni Wise. Alam ko yan. Tropa ko yan, kapatid ko yan. Yan na kilalang kilala na yan. Nanakaw na ang ganda ng ginawa ni Wise doon. ah. Pareho By pangalan eh. By the way, magandang ginawa ni Wise doon. Kumbaga, survived with the Detonas Welcome, may hilang Detonas Welcome. Nakapag-stand dahil dinura pabalik at kitang-kita dito sa instant replay ito. Hinain niya si Lana, dinura pabalik. Oh! That's a two-man stand. Kahit nakapag-reset yung 1-1 dito, sayang nga lang, hindi nakuha ng guiding win. But that is a 3-4-1 plus the orange buff. Mm -hmm, mm -hmm. Blacklist International. Sigurado ba ko ibibigay na ba sa amin yung resources Yung Mukhang, ano, ah, mukhang nahihirapan natin yung kumuha ng ano, pagkakataon dyan, ah ito na nga eh, yung Red Canids, nagja-jungle na si Wise sa jungle nila. Kumbaga, in-invade na nananakawan na and that's mainly because bagsak-bagsak na ang mga outer turrets ng Red Canids. If titignan natin ang mapa, dyan sa kaliwa, wala na talagang outer turrets and they're going in for the inner turrets as well, especially around that gold lane. Pinag-usapan natin to kanina, OSX, kung dead lane si Edward, gagalaw at gagalaw ang gold. Ito na nga, mukhang magandang progress ng Blacklist International. Lakuan na naman doon ng turtle. Hinahati dito ang red canid. Sino mo unahin mo? Kami ni Wise or si Oh Venus dun sa taas? branding na talaga ito ni YSS, YSC. Kaya ako nasabi yun. Eh. Kahit anong gawin mo sa Blacklist International right now, it's just 1-5, dude. 1-5 lang ang kill score natin, pero 5K na ang gold lead ng Blacklist International. This is Philippine MLBB. Pinapakita natin sa buong mundo. Konti lang ang kills, pero binabalagbag pa rin. Here comes Nana. Mukhang babagsak na siya. Zaman Force follow up. Ang sakit. Tinamaan na naman. Jump style out of the map. That is one more death for YSS. Sabi ni, <laughs> sabi ni Oheb, Uy, men, ba't, ba't, ba't ganun? Hindi, ang sabi niya ay, gray screen ka muna. Manood ka muna ng MLBB. Yun yung sabi niya, Blacklist International. 6K gold. Dito mga hindi wala siyang pake. Apat kayo, pagbibigyan ko na. Sa, in, sa inyo na. Yun na yun. Sa Sige, na. partida na. Mukhang kailangan nyo ng kill. Oo. Yun, ganun na ganun. Ganun na ganun. Pero good point there, Umi, no? Kanina, na blacklist international with this <laughs> advance of gold mukhang maganda at ang ginagawa dito. Hindi nila pinapalabas ang Red Canids na kahit si Jumpstyle, nahihirapan makapagbigay ng damage. O eh, ikaw ba naman naka-dominance ice na si Wise, mas lalo silang mahihirapan patayin ang Barats. Napakakunat, napakasakit, mas lalo na kapag gigantic ang kanyang size. Ayan na, o, zoom in pa natin. Kahit ang laki. pa yan, napakalaking Barats at hindi pa nga niya nanakaw ang orange. Hindi, nanakaw niya yung orange, men. Nanakaw niya ang orange. Na naman, na naman, wala na namang nakuhang orange. Si Jump Style, mukhang wala tayong 12 fruits ngayong Pasko. Kulang yung 12 fruits niya. Ano yung 12 fruits? Yun nalagay sa basket mag New Year. Sorry, alam ko lang 10 rings eh. Pero ito ah, orange buff. That's the second orange buff for Wise here. Ang dami ng buffs na nakuha ni Wise. And bago natin gawa ng biro ulit, hindi madali yung ginagawa ng Blacklist International. That requires a lot of setup at nagawa nila yon perfectly. And right now, the gold lead is around 7,000. Blacklist International, they are getting this dominating early to mid-game. Especially, the Lord is now up. Pwede nilang kunin yan nang hindi masyadong mag-aalala. Alam nila kung ano pwede mangyari. There's a lot of map coverage for Red Canis uh, to, uh, to establish actually na pwede makabawi. Actually, they're trying to be careful and cautious. Uy, akin din yan! O oh, ano? Anong pinagsasa? Anong purple? Ube namin yan! Akin yan! O oh, ano? <laughs> Hindi ata makakalapit dito. Nanakaw na naman! <laughs> Isa na namang nakaw for Blacklist <laughs> International. Sabi ni Jumpstyle, ano ba tong pinili ko? Bakit ba kasi Blacklist yung una nating kalaban, men? Wala na akong bap! Limang minuto na ako walang bab, mga idol! <laughs> hirap na hirap na ata dito si Jump Style to establish because Blacklist International ang control mismo sa lahat ng pwedeng mangyari sa mga heroes ng Red Canids is really on point. First, Lord, pwestuhan wise. Wise. Wise. Ang ganda. Mukhang coverage talaga dito ng Blacklist to take this one. Yeah, and right now, ah, 11 minutes in, we're already seeing a 10,000 gold lead coming in galing dito sa Blacklist International. Napakalaki na yan, 11 minutes in. Feeling ko antayin na lang nila mag-Luminous Lord. Kunin nila yung Luminous Lord. Pwede na nilang sabihin, GG push. Pwede na rin nilang ilista 1-0 Blacklist International. Actually, pwede Ilista mo na. ilista 3-0. Wait lang. Sabi nga ni Rackard, 4-0 eh. Naambahan masyado. Si, Oh. si Rackard, inabot na niya yung sunod pang match 4-0. Ganong kalala. <laughs> Kita mo yun? Pilipinas, hashtag Pinas lang malakas. Pero kung nakikita natin dito sa WOMI sa mapa, no, yung map coverage, mismo yung red canids are stuck in a point na, may, ano, lalabas ba tayo dito? Almost 3 fourths of the map. tinatanong eh, wag na tayo lumabas. yun na eh. Paano dito makakuha ng magandang coverage? Ang red canids na mismo wala... Ay, wait lang parang ito ah, o, teka mag-mountain soccer ako. Sige, nandito sila. Huwag pa rin tayo lumabas ng base. <laughs> Sini-check lang. Radar check. check lang. Nandito sila, oy, okay na. Ah, huwag tayong lumabas. Isarado lang muna yung gate dahil gabi na. Oh, yun lang. Parang iniisip nila, no? Parang, okay, mountain soccer tayo. O, nandito yung blacklist. Saan tayo pupunta? Ah, <laughs> <laughs> Nag-iisip mo na kung mag-waste pa tayo ng another resources. Dahil lahat kinuha na naman eh. o, oh, kinuha na ito. Alam mo, I eh, I promise, seven minutes nang walang buff. 7 minutes na walang buff si Jump Style. Uh, para sa mga jungler mains natin na nanonood, nanonood ngayon ng stream, alam nyo kung gaano kasakit mawalan ng buff. Akin na Ayun. naman. Yan ang sabi ni Wise. Wise, Wise on the purple. Ube, amin yan. Kahit anong purple, amin yan. Eh, Orange nga, yun eh. Ay, orange. Pongkan na nga, kinuha pa rin. Buff. Wala tang buff. Amin na yan. Oo. Oh. Blacklist. Tamo nga, oh, nag, nag, nagte-traceless na doon sa loob. Wala pang buff na namimiss na niya. Nasaan ka na, purple buff. Tapos kinain na pala ni Wise. Pero ito, pero, Luminous Lord, top pero, side. Pero no? Top side, Luminous Lord. This is not looking good for Red King. It's even kay Jump Style. Oo naman. YSS mo 0-2, walang buff. No Napernam pa ng flicker. Here comes the feathered airstrike. Here comes the luminous lord. Ang sabi ng blacklist dito, amin na rin ang inhibitor turret nyo. Tao po, ito na ata ang pagpasok ng blacklist. Tinapos na rin ang second tier turret. Plus, diretso sa Bawais. O sige, mangaruling na muna tayo. O, di na nga nila pinapansin yung Uranus. Eh. Kumbaga, sige, dyan ka na. Ito na, magpo-push na lang kami. Pero mukhang rerespetuhin nila. Ito, this is what I like about Blacklist International. Ha. Ah. No, no joke, marunong sila rumispeto. Yes! And all things na parang there are still chances na pwede silang matalo, pwede makamba. Pero now, ginamitan ng feathered airstrike ang Blacklist International para sa depensa. Konting back ulit for Blacklist, pero nagiging careful ang bawat kalabar si Wise. Anong ginagawa mo kay Omay Venus Lana? Hindi na! Aray! Tinanggala na mismo ng isa pang member ang Red Canids. Blacklist International. Nangangatok na. Yes, that's one inhibitor turret sa top side. Bagsak na mid at bottom lane na lang ang natitira. Blacklist International, napakalaki na ng kanilang gold lead. It's 12K. Edward? Bigyan kami ng Feather Air Strike. Wala kaming pake. Wala kaming pake si Edward. In and out. Lapu-lapu. All around the world. Akasi ba naman. Ako nila pagampan ng Zaman Force. Wala nang makunat dito sa side ng Red Canids, nasa base na agents ang Blacklist International. But dito, konting hinga muna, we have 86 seconds for the Lord. Kukunin ba nila to? They can even finish the game, Umi. Yung Uranus nyo natutunaw ng less than 2 seconds, men. Nakakalungkot kung taga-Brazil ka. Naging Pero kung oo. Pilipino ka, ang saya tignan na pag natutunaw ang Uranus ng kalaban men. Blacklist International 13K gold lead, 15 minutes in. Pwede mo nang sabihin, ilista mo na, 1-0, Blacklist International. Pero syempre, wag muna tayo masyadong excited. Panoorin muna natin kung paano tatapusin ng Blacklist International ang Red Canids. Naging leche flan doon si Akashi. Bakit? Yellow siya eh. Hindi ko alam kung paano sa kasi ito ha, ah, say, instant replay brought to you by Oppo, <laughs> Blacklist International, na zone out sila dito ng feathered air strike. Pero syempre, wala nang damage eh. Yung Farsa, maganda sana yung ginagawa ng Brazil dito. Maganda ang kanilang setup, pero masyado ng lamang ang Blacklist International. At Look at that gold lead. It's a 12K gold lead. Lamang na facts. lamang. Oo, lamang na lamang at dito, kanina kasi nag-uusap tayo about mga Filipino dishes. Eh. Napunta tayo sa halo-halo. Oh. Ube dito, kailangan naman na isa pang pangdagdag doon mismo sa baso. Yun yung oh. leche plan. Tama, yun yung nilalagay sa ibabaw. Sa ibabaw. Okay. Al- alam mo, hindi ko pa rin naiintindihan. Sinusubukan kong <laughs> intindihin, pero ang naiintindihan ko ay Blacklist International. Sobrang ahead nila ngayon. Ito yung tipo na hindi ka nakakabahan pag pinanood mo, aantayin mo na lang kung paano matatapos. Pero tignan natin, Red Canids, if they perform a miracle here, kung sakaling manakaw nila ang Luminous Lord na to, sakaling mapatay nila ang buong squad ng Blacklist International na malayong mangyari, by the way. Malayo. Pero, uh, ah, tingnan na lang natin. Kasi may chance pa rin naman, mga 0.1%. Parang yung bakterya Ako. na natitira sa mga germs. Bakterya nga 0.1%, ginamit nila ang Lord para i-pull in ang Red Canids. Black sinaspamin. Pero si Edward ang galing sa likod. Target si Frost. Uy, mukhang mawawalan na immune. Uy, pero ang laban dito, tinuloy pa rin ang Blackest International. Sinabayan pa ni Wise. Sinaspamin si Akash. Ba't si Upati sinangala? Naku, hindi na kinaya. Oheb, tatapusin na kita. Plus, ito naman si Nadakashi. Isama na natin sa halo-halo. Red Canids. Nag-back out. Ginamit na ng Luminous Lord Prayer Blacklist going all in for Akash. Huwag na natin patakasin yan. oh, kahit mag-consecration, wala na talagang takas. At yung Zaman Force, uh, by the way, Ohebes at already in the point na kahit dalawang Zaman Force in one fight, kaya na niyang ilapag. And this is the beauty sa komposisyon ng Blacklist International. It's only jump style and Lana left to defend. Dinapagan ng Zaman Force, Lana kumukuha ng damage kay Oheb pero si Oheb tinatapos na mukhang Red Canids is in trouble. Katok-katok na tao po, Blacklist International on a killing spree na shutdown dun si Oheb. This is two members on the defensive base ng Red Canids over four. Isa ang naging casualty ng Blacklist but this is the Luminous Lord open for the taking. This is most likely going to be a free Lord. Blacklist International, lamang na lamang na sila. Kaya nilang kunin tong Lord na hindi masyado makokontest. Cooldown pa ata. Alam ko cooldown pa dapat ang ultimate nito ni Farsa. So hindi talaga sila makakapag-contest at all. In fact, too late na sila. That's the Lord secured by Blacklist International. Akashi, tatakbo na lang siya. Ang ganda ng tore natin, oh, Blacklist International. Pwede na pang next game. Next game. We, are, ito yung mga estudyante na ready na kami sa next class. Oo. Yun to nila na parang, sige, pang next game na natin to, save na natin. I-save the na natin to. Meron na kami nakuhang buff. And babalikan muna natin kung saan ba doon ang mga turning points. Okay. And this replay, ah, kung titignan natin, ang ganda ng pasok ni Edward doon ng simula. Kumbaga, akala mo tatama na lahat, pero napunta yung setup na responsibility kay Oh My Venus. Again, that is a very simple way to try and get a kill. But then again, Farsa is already alive, na-clear yung minions, it's great that they called a back or a retreat ping para makapag-lord na lang. They need to reset. They need to gather up resources para ma-close lahat ng lanes. But the defense is the great offense of Blacklist International right now. Knocking on the base na nga ito na ata si Edward. Uy, si Akashi. Nasa front line. Pero kakayanin pa yung damage na nangyayari si Black International. Pero ngayon si Akashi nag nagbakout. Shit, ang sakit. Ang sakit na nakukuha ko dito. Naku, ang nangyayari dito is si Lana. Mukhang unang mawawala dito. But si oh, Edward natapos na rin. Oh, have taken down Lana. Red Canids. Wala na magawa. Flame shot. Gumoneke jump style. Anong ginagawa mo sa wise namin? But Blacklist International nalista na. Pilipinas 1-0. One, sorry muna para sa Brazil. I mean, 0-1. Ito naman, medyo mama tayo ng konti. And now, first win of the day for Philippines. Tandaan natin para sa mga mga Filipino audiences natin dito, meron pa tayo two games na lalaroin for the Philippine team uh, Blacklist International. Pero may six matches tayo total na mm. ipapalabas for this day of M3. But for now, celebrate na muna, men. First blood, the first win of the day going to the hands of Blacklist International. 0 and 1. Nilista nga, napredict nga ng lounge natin kanina. Napredict ng buong Pilipinas. Minanifest ng buong Pilipinas. Naramdaman na rin simula ng pag-lock-in ng Blacklist International na kanyang napaka